Witam wszystkich drodzy przyjaciele, mam Anton Bialuk i pierwszy powód, dla którego ja lubię Polsku. Tak nazywa się ten filmik, bo dzisiaj ja opowiem Wam, dlaczego ja lubię Polsku. Sprawa w tym, że ja mieszkam w Polsce już e, w prawie dwa lata, e, sam jestem z Białorusi, e, no i bardzo zadowolony jestem życiem w Polsce. I pierwszym powodem dla tego, że ja lubię Polsku jest to, że w Polsce bez problemu można znaleźć pracę. W Polsce ja nigdy nie przyjmuję, że jeżeli na przykład stracę pracę, to nie przyjmuję w tym sensie, że zostanę się bez pracy i nie będę miał za co e, żyć. бо в Польсce bardzo dużo jest pracy jak dla fachowców, tak i dla zwykłych pracowników produkcji, czego nie powiesz o Białorusi. W Białorusi na przykład, jeżeli ja stracę pracę, to ja nie jestem upewniony, że znajdę pracę nawet zwykłą na sprzątaniu gdziekolwiek. A jeżeli nawet znajdę pracę, to płacić tam będą bardzo mało. В Польсce nie ma takich problem. W Polsce zawsze można znaleźć pracę, bez problem zatrudnić się, można znaleźć pracę, gdzie nawet i mieszkanie, zakwaterowanie będzie darmowe, gdzie będą obiady darmowe i tak dalej. Dlatego liczę, że Polska w tym sensie jest najlepszym krajem dla migrantów ze wschodu i za to ja lubię Polskę. I nie znam innego takiego podobnego państwa, gdzie jest tak łatwo zatrudnić się legalnie obywatelom Białorusi, Ukrainy, Rosji i tak dalej. Także pierwszym powodem tego, że ja lubię Polskę jest to, że w Polsce jest bardzo łatwo znaleźć pracę i zatrudnić się w Polsce. Ty możesz być upewniony, że nigdy nie zostaniesz się bez pracy i zawsze zможesz tutaj żyć bez problem i pracować gdziekolwiek. Coś, drodzy przyjaciele, jeżeli Wam spodobał się ten filmik, subskrybujcie mój kanał, napiszcie jak najwięcej komentarzy pod tym filmikiem, co Wy myślicie w sprawie wszystkiego, co usłyszeli dzisiaj. Jeżeli Wy jesteście zainteresowani w pracy w Polsce, to aktualne wakaty w Polsce tylko od lepszych pracodawców. Wy możecie znaleźć, jeżeli przyjdziecie po linkach, które są w opisie tego filmika. E, ja sam teraz pracuję w Polsce rekruterem i mogę Wam bez problem e, pomóc znaleźć pracę w Polsce. Na tym u mnie wszystko. Z Wami był Anton Wialiuk i kanał Work and Life na Suwizi z Polsce. Do zobaczenia za granicą, drodzy przyjaciele i do widzenia.